chobaro Jesús sane, Galilea papu si Guamaru Wamano se ni tire tiro. Kwama ku yare ya Toyaya to ya ya pa masquena tiro no llorara. Ahia yure llorara, o masquena, oye buscar y lo hicho. Nia tire Jesús. Ahia Galilea puto pues, suchi to masquena tirole, no ano vistimos care. Topano Jerusalén, vos muy. Jesús, kwama tua tu yoachu to yo achu a y u a k a n a p u Galilea i h i r i m a s a p u k o r e b i n o to w achi yoari m a s a p u Wawa i s atiro mene, Kanakai Hirimascae, k a p e r n a u amatiri mascae h i p i t i n a b u i putoro, d o k a i hirio putoro mascuno, Doatironia, Tusu h e s u h u d e a p u h i r o Galilea putosuchu, putoro t e w a Tire teoro h e s u k a p u ire, Yimascu yariaronine, Ayuatirore noariro, w a c h i 요이따가 니 뚜어로 메네 피레 띠로레 또아니체 테오로 헤수 어세니 제띠레 과마 그 뚜어 메네 제조아 제니에라나 네 제레 마코 뚜에라라 무사 니레 헤수 띠로레 또아니체 푸토로세 어세니네 푸토로 예마크 또 야레 또파노 따가 니레 띠로 헤수레 투아가 뭐 마크 카티카 니레 헤수 또아니체 테오로 Toniro se está gastiro que llamas caniro, pues todo tu vale. A tu dos curiro toca más vistimos o se ni yagua. Me más que castire. Ni yagua tina tiro le. No, vale sun hichu, no aliro vari tiro. Ni sinito a tiro toca más cane. Canele, coari pabaroca, juaro surure tiro le. Ni atina. Tiene che teoro se ni a tiro. Jesús yure tu anilla uli paita juaro suru aw ari hire. Ni te ota putorose. Bostoka ta nino niri hira yure nino tiro hipitina tokoya mene Jesús maskutua. Jesús judea ya papu hiriro Galilea ya papu tosuri baro putoro maskunole. Noriro to ari re. Manikion chu pkata kwa maskun totua mene. Yo año tu sire Jesús.